我是一郎，我今天要去挑战十七岁少女的湖——松罗湖。如大家所见，就是今天的天气，就是阴天下一点小雨，但是这是短暂的啦， <laughs> 就不会下雨。呃，剩下的废话我们路上再讲。 我很想要 <laughs> 穿这个，不过因为那个树上的那个水珠一直滴在我身上，我觉得很不舒服。完， <laughs> 所以我还是穿了这个雨衣。想一想还是算了，我觉得 <laughs> 我好热哦。反正都没下雨了，我看天气预报就是它降雨的几率就是百分之十还是多少去了。 然后它累积的雨量应该大概会落在三毫米吗？这个单位是这样讲吗？就是这样子。哇！再走一下子就云雾缭云雾缭绕，身在云中间了。啊 <sighs> 啊！这个空气也还好。 <laughs> You always find me here when the world thinks that I've disappeared. You know just where to look, you know just where. 这个地方叫做水龙头营地，很明显就是它有水龙头。走到这边都还蛮蛮轻松的，现在是十二点二十五，我好像走的有点慢。 <laughs> 我先赶快吃一下午餐。这样有好看吗？ 开始下一点小雨了，先把 <laughs> 相机收起来。好啊，现在不下雨啊， <laughs> 到底想怎么样？ <laughs> 一直跟空气生气。 赶路就 <laughs> 没有时间休息，看一下现在几点，现在是 <laughs> 明就手表两点二十三。不过只要一停下来，往旁边看，你就会发现很多很可爱的东西。 看到这个梯子，就代表松罗湖快到了。这个应该是我目前看过这一段我目前看过 <laughs> 最陡的陡上了，其他都还好。好，现在已经开始往下了。我已经好像看到松罗湖了。我到了，我到了。 过得好吗？我过得很好。